Yes, mambo vipi tena mtazamaji wa Stein TV? Nafurahi sana napokaa hapa kwa ajili ya kukuletea update ambazo zimejiri kwa siku ya leo, mimi nakukusanyia kwa ajili ya kukuletea kwa kina sana ehe, jioni kama hii unakuwa umetulia, basi unapata yale yaliyojiri. Na muda huu tupo upande wa Afrika, sasa stories za Afrika nimekugusia mengi kwenye clip ambazo tumeshaziposti tayari kwenye stori za Bongo. Nao tunahama ehe, kwenda mbele mbele huko ambapo kutoka West Africa bana, nayo listi ya wasanii ama tuseme top 10 ya wasanii walio collect revenue kubwa sana ama mapato makubwa kwenye show zao ehe, orodha ya wasanii kumi walio collect waliokusanya mapato mengi sana kwenye matamasha yao. Sasa hii bana anaweza akawa ni msanii mmoja lakini amejirudia mara mbili mara tatu mara nne, na kwenye orodha hii ya watu kumi, basi nikuambie wapo wasanii watatu tu ambao wamejirudia hapo. banaboy akiingia mara saba, eh, Wizkid mara mbili pamoja na Tiwa Savage. Ikoje hii? Tuangalie kwanza kipato chao, ambapo kwa upande wa banaboy yeye ameshika kwanza namba moja, ambapo venue ama city aliyofanyia show yake hiyo ilikuwa pale ni Madison Square Garden pale New York City ambapo mapato ya show yake ilikuwa ni dola za Kimarekani milioni moja laki tano sabini na sita mia sita na arobaini na moja katika tiketi ambazo ziliuzwa zilikuwa ni elfu kumi na tatu mia tano themanini na sita unaweza ukaimagine ni kiasi kama cha zaidi ya bilioni tatu za Kitanzania aliziingiza katika show yake moja hiyo. Mtu anaingia show moja anatengeneza bilioni tatu ndani ya usiku mmoja. Yeye yeye ndo anashika namba moja. Namba mbili ni yeye tena banaboy ambapo ehe, alifanyia pale Zigodem Amsterdam Uholanzi hii na akakusanya dola za Kimarekani milioni moja nne mia saba ishirini katika watu 17 kumi na saba walioingia, na hii ni kama bilioni tatu pia. Lakini namba tatu ni yeye tena Burna Boy, show yake ya pale ya Capital One lena Washington DC alipokusanya pia dola za Kimarekani milioni moja laki nne nne mia tano katika tiketi elfu kumi na nne mia sita 88 zilizouzwa. Namba 4 pia ni Bana Boy kwenye O2 Arena London alikusanya dola za Kimarekani milioni 1,347,333 na venue ama watu walioingia ticket sold out zilikuwa ni 15,165. Namba, namba tano ni Wizkid ambapo yeye alifanya hivyo pale Madison Square Garden, New York City akatengeneza kipato cha dola za Kimarekani milioni moja na elfu mbili 709 katika watu 12,000 walioingia, lakini nakutajia haraka haraka pia Wizkid alifanya hivyo tu Arena, lakini pia Burna Boy namba saba alifanya hivyo pale State Farm Arena Atlanta. Burna Boy tena akafanya hivyo kwenye Addition Financial Arena pale Orlando nchini Marekani. Burna Boy tena kwenye 3 Arena pale Dublin, lakini pia wa kumi ni Tiwa Savage ambaye alifanya hivyo kwenye O2 Academy pale Brixton ambapo yeye alitengeneza dola za Kimarekani laki tatu na 44,500 katika tiketi 5,300 alizouza. Unaweza ukaona kwenye listi hii bana, Boy ameingia mara saba katika nafasi kumi. Boy amechukua saba, ambapo ametengeneza mkwanja mrefu sana katika matamasha yake aliyoyafanya. Lakini Wizkid akiingia mara mbili, ambapo kwenye tamasha lake la O2 Arena pamoja na pale eh, uh, New York kwenye Madison Square Garden ambapo naye Wizkid ama Bana Boy aliweka rekodi hapo. Tiwa Savage amefunga hapa chini kwenye orodha yetu na anakuwa msanii wa kumi na kati ya wasanii watatu. Mimi ni Meki Mchane, Mr Ego ambaye nakuletea update hizi. Nyuma ya kamera yupo director Isam.